Hi, Baba. Hi, Baba. Você não vai ter Just só pizza. Samana, eh, já tem mais um pão. Samana, não. Hã? Só pizza. አስር ወር ታስረናል። ስቃይ ነው። እሱ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ለሀገራችን ላበቃል። እንደገና ደግሞ አሁንም የሚሰቃዩም አሉ። በስ በህዝቡ ድምፅና በህዝቡ እንትን አልሐምዱሊላህ ለሀገራችን በቅተናል። ደግሞ የወደፊቱም ደግሞ የሚመጡ ደግሞ ለነሱም ደግሞ ድረስ ብንሆናቸው ጥሩ ነው። ብዙ የሰቃዩ አሉ። መሰለን ወንድሞቻችን ባሎቻችን እስር ቤት ናቸው ያሉት። ጥለናቸው የመጣ ብዙ ስቃይ ያሳልፈናል። ቤተሰቡም ምን የተያዝነው ብዙ ንብረት ተዘርፈናል። መቼ ነው የምንበረው ስንለው ይሰርበናል። የራሳችን ዜጋ እና ብዙ ስቃይ ነው። አሁን ደግሞ በእስር ቤቱ የሚሰቃዩ ብዙ ናቸው። በጣም እነሱ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየተመታል በጥፊ ይመቱናል። ፎርጣዎቹ ይገፈትሩናል። በታ ልብስ የለንም። በአንድ ልብስ ነው ይህን ያህል ወር የተቀመጠው። ያው ስቃይ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እኛ ግን ለሀገራችን ስለበቃን ላይ እናመሰግናለን። እዛ ደግሞ የቀሩት ወንድሞቻችን በጣም ስቃይ ውስጥ ናቸው። እኛ ስለገባን ዝም አትበሉ፣ እነሱም እርዳታ አድርጉላቸው። ከኛ የበለጠ በጣም የደከሙ ነው፣ በጣም የተደበደቡ በጣም ስቃይ ውስጥ ናቸው እና ይሁት እንዲገቡ እርዳታ አድርጉላቸው። እኔ በጣም በጣም ይከብዳል። በጣም ወንድሞቻችንን በጣም ይሰቃያሉ። ከኛ የበለጠ ረሃብና ዋጥም እነሱ ናቸው የሚሰቃዩ። በጣምም ይመታሉ። ከኛም በጣም ተሰቃይተናል። በተለይ በተለይ ልይ ያለው ሰው በጣም ተሰቃይቷል። እኔ ሲታመም እንኳ በስነ ስርዓት መታከምና ምናምን ነገር የለም። እኛ ግን ወደ ሀገር ቤታችን አስገባን ያስገባን ፈጣሪ በጣም እናመሰግናለን። ግን እኛ ገባን ብለን በጣም ደስተኛ እንሆን። ምክንያቱም እህት ወንድሞቻችን እስር ቤት እየተሰቃዩ ነው።